entre todos e todas, entre todos os grupos, a un acordo dunha lei dun Consello de Contas que conte con un amplo acordo da Cámara, ser posible de todos os grupos, porque a todos nos interesa a loita contra a corrupción e o único que pretendían as enmendas era fortalecer precisamente esa loita contra a corrupción e prevención da corrupción e pasar de ser simplemente unha maquillaxe que é o que se reduciron os, os cambios. Tamén lamentamos que non non se avance na democracia que se merece e que deben, deberían de ter os traballadores e traballadoras do Consello de Contas co seu reconocimento o dereito a negociar as súas condicións laborais e todos aqueles aspectos que elles afectan dentro das súas funcións no Consello. Tamén a falta de dotación de medios técnicos e de medios humanos pon en evidencia a falta de compromiso real do Partido Popular para loitar e prever a corrupción. É simplemente maquillarse porque non se pode avanzar, non se pode loitar, nin abrir a posibilidade de que a cidadanía participe con denuncias cando non se dota o organismo que ten despois que fiscar todo, fiscalizar todo eso dos medios necesarios. Eh, creemos que hai mm, algunhas eivas eh, importantes que se desaproveitan adrede. Por desgracia, eu creo que non é unha medida eh, que non hubera pensado, sino que as limitacións que se lle poñen ás actuacións do Consello de Contas están dirixidas precisamente a impedir que esa labor do Consello de Contas chegue a determinados momentos. Eu decía en comisión e o digo agora, dá impresión de que o Partido Popular e o señor Fijó están máis preocupados pola publicidade da súa corrupción que por eliminar a, súa, a corrupción das súas filas. Eh, nada máis, remato xa tendo que, que decir tamén que a inelixibilidade dos membros quedou corta que a elección hoxe antes da aprobación da lei é un dato máis da falta de limpeza e de transparencia do Partido Popular, que fala de fomentar a participación da cidadanía ao mesmo tempo que recorta a participación dos grupos parlamentares, dos representantes legais nesta Cámara, dos mm, galegos e das galegas, e que, polo tanto, todo isto é unha pura falacia. En canto ás emendas da oposición, as apoiarei se, dende logo, esta, este proposito proposición de lei non contará co meu apoio. Nada máis, moitas Gracias, señora Martínez.